Ini poin penting bagi kita orang Yahudi selama-lamanya rujuk kepada kes Aus dan Khazraj bahkan sampai hari ini orang Yahudi musuh-musuh Islam tak akan redha dengan perpaduan dan kesatuan yang Kita ada. yang dipasang oleh orang-orang Yahudi ialah cuba menyebarkan fitnah dan menyebabkan perpecahan di kalangan sahabat-sahabat Ansar. Kita tahu sahabat Ansar ini terdiri daripada dua suku. Satu suku Aus, satu suku Khazraj. Dan sebelum ni mereka tak pernah aman. Mereka tak pernah berdamai pun. Kerana suku Aus dan Khazraj, sejarah dia sebelum Nabi datang hijrah ke Madinah, asyik apa? Asyik berperang, asyik bergaduh, asyik berbalah, tak berhenti. Sejarah peperangan mereka cukup lama Dan salah satu perang yang paling besar Antara Aus dengan Khazraj ini dinamakan Perang Bu'az Perang Bu'az Dan Perang Bu'az dah dijadikan sebagai sentimen oleh salah seorang Tokoh provokasi Yahudi yang bernama Syaz bin Qais Satu hari Syaz bin Qais ni mendatangi sahabat-sahabat Ansar Jadi bila duduk dengan sahabat Ansar dalam tu ada Aus, dalam tu ada Khazraj Tiba-tiba dia pergi baca syair-syair klasik, syair-syair lama yang cerita balik pasal perang perang Buas ni. Jadi orang Arab ni sentimen dia tinggi. Dia tak leh cerita pasal nenek moyang pasal perang ni semangat dia lebih. Yang mana sebelum ni kawan ni duduk elok dah. Jadi orang Islam dah dipersaudarakan dengan muhajirin dah. Sebelum ni Aus dan Khazraj bergaduh jadi baik, jadi saudara, ukhuwah Islamiah. Tapi orang-orang Yahudi tak suka ni hak benda ni berlaku. Hak dia nak apa? Kita jangan bersatu tapi ber, berpecah belah. Kita jangan ada perpaduan tapi bersengketa, bergaduh, tuduh menuduh, uh, kata mengata, caci menyang, menya, mencaci, sanksi menyangsi antara satu dengan yang lain. Kerana mereka nak apa? Kerana mereka nak bila umat Islam tu ada kesatuan dan perpaduan, mereka akan ada kekuatan di mana-mana pun kalau kesatuan dan perpaduan wujud memang umat tu akan kuat tapi di mana-mana pun kalaulah dalam kampung, dalam organisasi, dalam bandar, dalam negeri, dalam negara sentiasa bergaduh, berpecah belah, berperang, sakit menyakiti, caci mencaci, tuduh menuduh, sanksi-sanksi ada kekuatan atau tidak? kekuatan tu akan lebur, kekuatan tu akan luntur, kekuatan tu akan musnah. Dan itu yang mereka tak mau tengok pada kekuatan umat Islam sekarang di Madinah. Why? Kerana dua Aus dan Khazraj ini sebelumnya menjadi tag team rakam sekutu mereka. <clears throat> Orang-orang Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Yahudi Bani Qainuqa menjadi sekutu orang-orang Khazraj. Sebahagian Yahudi sokong Aus, sebahagian Yahudi sokong Qainuqa. Nah, sokong Khazraj. Dan dua ni dok bergaduh, dok berperang. Hak mengapi-apikan mereka siapa? Yahudi sama Yahudi. Walaupun kata sokong hak kata sokong hak hak berperang Aus dengan Khazraj. Hak penyokong dua-dua ni tak pernah berperang sama Yahudi dia. Nampak tak permainan? Nampak kita orang Islam oh, Orang kafir pun sokong kita juga orang Islam Tak belah kita nak lawan orang Islam Ada juga kafir sokong Bila terjadi konfrontasi dan peperangan Hak selalunya jadi Islam lawan Islam Hak sokong belah kita kafir Hak sokong dah kafir lawan tak? Tak lawan pun mereka duduk sengit ya? Mereka duduk tepuk tangan ya? Hak berlawan tu kita Hak terbunuh kita Hak mati kita Hak pecah muka kita Hak kena tendang kita Kitalah yang diperbodohkan sepanjang zaman Bukan cerita hari ini, ini cerita apa yang mereka nak buat pada keutuhan perpaduan dan ukhuwah antara sahabat Ansar. Bila pi baca benda-benda, ratik benda tu, hak pedang elok-elok duduk dalam sarung, mula ada dah sahabat hak nak buat keluar. Dia bawa balik cerita kalau kita hari ini, anak sama anak ni orat dah, lupa dah kisah lama. Cucu sama cucu orat dah, lupa kisah lama. Tapi dia balik bangkit asal cerita tuk kita. Tambahan pula ada orang pi akhir Tuhan dulu libah pedang kat Tuhan Tuhan dulu tendang perut Tuhan Anak pun semangat terus ya. Pada hari ni okey dah kita ya. Kita lupa dah lama tu Dia bangkit balik cerita tu ha, Mula nak tarik pedang dah. Dan sekali nasib baik berita ni sampai cepat dekat Nabi Bila berita ni sampai cepat dekat Nabi Nabi datang Dan Nabi memperingatkan kembali pada mereka Tentang zaman-zaman jahiliah mereka apa yang mereka buat dulu hak ada benda dah lepas tu ialah mereka berada pada zaman kebodohan zaman jahiliah zaman zurumah sekarang kamu dah dimuliakan dengan agama Islam kamu dah dimuliakan dengan dipersaudarakan dengan muhajiri. bahkan hak kamu bertetak kamu bergaduh kamu berperang dulu kamu dah bersatu hari ini adakah kamu akan mengambil sikap kembali pada jahiliah semula menangis sahabat-sahabat ni baru mereka sedar mereka ni diprovokasikan oleh siapa Syah bin Qais Lalu mereka masukkan balik pedang, mereka berpelukan antara satu dengan lain dan mereka menyadari dan menginsafi apa yang mereka buat hari ini dah terlajak dan tersilap. Kalau lambat punya gaya, lambat punya kes, apa mungkin boleh berlaku? Pertumpahan darah boleh berlaku, pembunuhan sesama Muslim, sesama saudara seagama boleh jadi. Kerana provokasi siapa? Orang lain. Musuh yang tak mau lihat perpaduan dan kesatuan kita. Bahkan tu cara dulu, bentuk provokasi itu luas tambahan hari ini kita ada mainstream, kita ada media, kita ada tu, kita ada ni. Provokasi boleh dilakukan dalam banyak cabang. Nak provok orang dalam media, dalam FB, dalam Twitter, dalam WhatsApp, kok tu, kok ni, kok ni. Atau hak jenis terhasut, hak jenis termakan, tak boleh fikir panjang. Ha. Jadilah benda-benda yang tidak diingini. Jadilah mafsadah, jadilah mudarat. Jadi walaupun cerita Nabi kita nampak sirah, tapi cuba fikir di sebaliknya. Jangan baca sejarah, jangan baca Quran hanya kita pandang secara zahir. Tapi bawa benda tu. Sebab tu Quran disebut ilmu yang dulu, ilmu yang sekarang, ilmu yang akan dah akan datang. Sebab dia punya ilmu tu sentiasa apa? Sentiasa segar. Evergreen. Dia tak pernah layu untuk konteks satu-satu sejarah, satu-satu masa. Kalau kita baca Quran lagu tu, maka dia akan jadi mirip buku sejarah lah. Cuma untuk dikenang dan diingati. Tapi Quran tidak. Quran untuk ambil pelajaran dan iktibar. Benda yang sama berlaku pada hari ini tapi konteks dia berbeza. Orang dulu provokasi cara ni, hari ini provokasi tak ada orang lain, cara lain. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga bagaimana mereka cuba meragu-ragukan orang Islam. Meragu-ragukan tentang apa? Tentang agama mereka, tentang ibadah mereka, tentang amalan mereka. Yang ni Allah sebut dalam ayat 70 ke 72 cuba ceklah surah ali imran waddat taifatun min ahlil kitab aminu billazi anzala ala alladziina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un surah al imran 70 ke 72 ayat tu waddat taifatun min ahlil kitab tujuh dua dua tujuh dua eh? confirm wadda ta'ifatun min ahli kitab aminu billazi anzala ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un tujuh belum? dua, baik ada sebahagian ahli-ahli kitab yang mana ketua-ketua mereka ni buat apa? aminu perlihatkanlah keimanan kamu billazi anzala 'alal ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi ketua-ketua kepala-kepala Yahudi ni minta sebahagian daripada orang dia, hak specialist ni, aminu. Kamu pi kumpulan depa, pi tempat orang Islam, tunjukkan keimanan kamu. Padahal tak beriman pun. Pura-pura, menipu cakap dekat mereka kamu dah beriman sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad ni eh, jadi mereka masuk dalam kelompok sahabat mereka memperdayakan Nabi Muhammad seolah-olah mereka menipu Nabi dan menipu sahabat mereka dah jadi orang Islam dah jadi orang beriman Wajah nahar pada permulaan siang di siang hari tunjuk yang kamu beriman wakfuru akhirahu tapi di penghujung malam kamu kufur balik la'allahum yarji'un moga-moga ada sebahagian daripada orang Islam yang makna kamu boleh tarik balik mereka kembali kepada kekufuran apa yang mereka nak buat bila nak menyamar jadi orang Islam dia kena buat apa yang orang Islam buat dari sudut akidah sesuatu yang tersembunyi hidden hati mungkin boleh tipu percaya kepada Allah percaya kepada Nabi berakidah benar dalam tapi hal luar kita kena tunjuk amalan beribadat terutama ibadat so, solat dah kata orang Islam dah kata orang beriman kena semayang semayang pula semayang buat jemaah hak paling letih kali solat apa semayang subuh letih ya? Lah, jenis orang menyamak ni hak tak menyamak pun letih ke tak letih hak Islam dah ni nak tanya hak Islam dah nak mari semayang subuh pun payah apatah lagi hak menyamak nak mari semayang subuh boleh faham tak maksud saya tu? Hak kita hak Islam dah bukan menyamak kan? Memang tak menyamak. Tapi nak mari solat subuh berjemaah pun payah. Apatah lagi orang yang menyamak Islam nak mari semayang subuh. Tapi tak boleh lah. Nak hancurkan Islam dari dalam, marilah pura-pura semayang subuh. Ikut-ikut orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud, kita sujud. Orang tunduk, kita tunduk. Tapi lama-lama benda ni boleh tahan. Jadi buat-buat. Lama-lama leceh lah. Lama-lama rasa berat lah. Bila berat, akhirnya Keluar pecahlah tembelang mereka bila pecah ni dalam masa mereka duduk dalam tu mereka tashkikkan apa dia tashkik meragukan pasal apa kita orang Islam ni kena semayang lah tengok agama lain tak payah semayang Islam saya saja ah, dia nak buat ayat-ayat lagu tu lah pasal apa kena bayar zakat kita cari harta letih-letih nak bagi duit kat orang ni contoh maksudnya dia buat benda-benda tu nak suruh orang tak sebelum ni dah Islam yang sebelum ni kapi tertarik terpikat ikut juga seperti mereka keluar daripada agama hak elok datuk Islam hak elok dah beramal beribadat belakang Nabi supaya tertarik dengan mereka dengan tasqib dan keraguan tadi keluar balik daripada agama Islam kembali kepada akidah dan pegangan yang asal hak ni berlaku dah hari ni taktik macam ni berlaku tuan-tuan sama ada mereka orang Islam Muslim yang dah murtad orang Islam asalnya murtad ataupun memang oh, musuh-musuh Islam yang setiap hari cuba meragukan Islam cari benda-benda yang di mata dan di akal mereka ni ketidakbaikan pada Islam cari ayat tu, cari hadis ni, cari cerita tu, cari sejarah ni hak bagi rasa mereka ni boleh melemahkan, boleh mewaswaskan orang Islam maka naiklah isu-isu dalam masyarakat dan isu apa perempuan nak jadi apa? nak jadi imam juga, isu Nabi ni pedofil kawin dengan kanak-kanak orang lelaki boleh kawin empat kami pun orang perempuan nak ha? bersuami empat juga banyak kan benda-benda ha, sebelum ni kita tak pernah fikir sebelum ni kita tak rasa benda ni akan keluar keluar dalam satu hadis tentang akhir zaman Nabi pernah sebut kan bila akan datang pembicara-pembicara di akhir zaman dia akan bawa berita yang sebelum ni bukan kata kamu tak pernah dengar zaman datuk nenek kamu pun tak pernah dengar orang cakap lagu ni Tiba-tiba hari ini keluar, tiba-tiba hari ini muncul. Zaman tu kita dulu orang nak jadi perempuan nak jadi imam ni tak pernah keluar. Zaman kita tak keluar, tiba-tiba hari ini keluar. Pakai tudung tak wajib. Banyak isu-isu, pelik-pelik. Dah keluar sekarang ni. Keluar tu untuk apa? Untuk kebagusan dan kebaikan agama ke nak merosakkan agama? Jelas ini merosakkan agama. Ini fundamental dalam agama. Asas, basic, teras. Bagaimana dia boleh diubah? Dia carilah kisah-kisah Nabi. Nabi menggunakan apa? isu peperangan, nak takluk negara orang, nak paksa orang atas agama Islam, kemudian nak rampah hamba-hamba, nak memperbudakkan wanita, nak memperbanyakkan ghanimah, nak memperbanyakkan tawanan. Isu-isu remeh sebenarnya. Yang benda ini sudah dikupah dan diselesaikan oleh ulama-ulama Islam. Ini satu benda saja. Bila kita belajar psikologi, salah satu psikologi yang selalu kita belajar psikoterapi, tapi jarang orang nak belajar tentang psikopatologi. Psikopatologi macam contoh. Dalam banyak-banyak ilmuan mereka belajar tentang ilmu, tentang maklumat, tentang informasi. Dan daripada semua benda tadi, kita akan dapat mafhum, iaitu Kefahaman. Macam kita orang Islam, satu lagi orang yang suka belajar Islam ialah golongan orientalis. Orientalis belajar nak Islam, belajar. Kadang-kadang ilmu Islam yang dia belajar jauh lebih tinggi daripada kita. Kita baru belajar dua kitab, dia kadang-kadang dah kaji, dah buka sepuluh kitab. Dia kaji sungguh pasal Islam. Dia ada kefahaman tentang Islam kadang-kadang jauh lebih besar dari kita. Tapi dalam psikopatologi kita bukan berhenti setakat mafhum. Tapi ada satu lagi benda yang mereka tertinggal iaitu tasdik. Tasdik ialah membenarkan apa yang dibawa oleh agama. Dia belajar Islam sekarang dia nak faham saja. Semayang, oh, kalau aku faham dah. Zakat, aku belajar zakat, aku faham dah. Tapi di sebalik kefahaman tu mereka bukan nak membenarkan apa yang mereka baca tadi. Bukan mereka nak membenarkan apa yang Islam tunjuk tadi Tapi sekadar nak ambil ilmu Islam tu Kefahaman Islam Tapi tasdik tak ada Sebab apa? Hari-hari mereka cari kelemahan Mereka tahu dah Mereka belajar Islam tu baik Islam tu bagus Tapi tasdik percaya kepada apa yang mereka belajar Tak ada Inilah kerosakan Sama juga konsep kalau kita belajar hari ni Sekadar untuk dapat kefahaman Tasdik pembenaran terhadap kefahaman Tak ada Fail kita dia akan jadi orang yang berilmu semata-mata hang tahu benda tu, aku tahu hang tahu maklumat ni, aku tahu hang tahu informasi ni, aku tahu tapi kadang-kadang aku tahu, aku tahu, aku tahu dia sendiri lawan agama wah dia sendiri yang tomah agama dia sendiri yang caci, caci agama dia sendiri yang serang agama sedangkan dia belajar semua ni wah, tasdik tadi tak dia tidak membenarkan apa yang dia belajar tapi dia sekadar nak tahu dan banyak hari ni orang belajar sekadar nak tahu tapi anda harus cari tasdik kebenaran di sebalik ilmu yang anda belajar. Itu psikopatologi. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah memasang spy, mata-mata. Ha, ini bukan kata zaman James Bond. James Bond tu baru lagi. Bak mata-mata spy ni zaman Nabi lagi dah berlaku. Cuma bukan nama James Bond lah, nama lain. Antara spy-spy besar Yahudi siapa? Zaid bin Hanif. Osman bin Amru. Kemudian uh, Rafiq bin Huraymilah Dia ada lima Jadi saya ingat tiga antara lima tu Ini ha, antara nama-nama spy Yahudi Jadi mereka masuk dalam kelompok Nabi Muhammad juga menyamar Sebagai orang Islam, sebagai orang beriman Duduk di samping sahabat Nabi dan kebiasaan Nabi ni, dia akan apa? Nabi akan berdakwah, Nabi cerita, Nabi mengajar, Nabi memberi penjelasan tentang agama. Dan Nabi juga bercerita benda-benda lain. Tujuan dia menyamar ni untuk apa? Untuk ambil maklumat. Bila dia dengar pada Nabi, malam karang dia balik, dia cerita dekat kepala Yahudi dia. Apa Muhammad cerita hari ni? Apa Muhammad menyemang hari ni? Apa Muhammad bagi info hari ni? Dia pun cerita lah Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni. Baik, semua ilmu tadi dia ambil tak? Macam kita sebut patologi. Dia ambil semua hak Nabi cakap. Ilmu daripada Nabi dia ambil, tapi tasdik ada gerak tak? Pembenaran tu tak ada pun. Dia ambil ilmu daripada Nabi bukan untuk membenarkan. Tapi untuk apa? Untuk lawan Nabi. Dia ambil ilmu daripada orang yang paling benar. Orang yang paling sidik. Tapi tasdik, tak ada. Dia bukan nak membenarkan Nabi, malah nak mengancam melawan Nabi. Dan daripada maklumat dan info tu mereka merancang sesuatu yang lain. Nak merosakkan Islam daripada dalam. Bahkan kemuncak yang terjadi kita tahu. Dalam surah Taubah telah dibina satu masjid. Masjid apa? Zaman Nabi. Nabi minta sahabat pergi bakar. Masjid apa? Masjid di Dirar. Woi, kejam Muhammad suruh bakar masjid. Padahal dia suruh sahabat dia bina masjid. Ha, dia carilah kes-kes macam ni. Tapi dia sebalik kes. Semua dia tak mau belajar. Dia nampak Muhammad suruh sahabat dia bakar masjid. Dia suruh bina, dia suruh bakar. Bukankah gila orang macam ni? Ha, dia buat ayat tu tu. Tapi di sebalik Nabi arahkan bakar tu pasal apa? Sebab masjid yang mereka buat tu untuk memecah belah orang. Bukan untuk menyatukan umat untuk supaya jadi ada kin jadi ada aliran hak ni geng ni hak ni geng ni hak tu masjid grup tu hak ni masjid grup ni kita pun jadi ni jadi masjid tu milik golongan tertentu masjid tu milik aliran tertentu bukan mari sama-sama tak kira apa fahaman apa anutan apa ideologi apa kefahaman duduk sekali dah ha, tu masjid geng tu tu jangan pergi start tu masjid hak puak tu tu masjid puak ni jadi lekutu dah sebab jadi lekutu lah Nabi minta bakar sebab mereka ada perancangan yang sebaliknya. Bukan semata-mata buat masjid, nak suruh orang semayang, nak menyatukan. Tapi nak create apa? Create perancangan, create agenda di tempat tersebut dan nak menghancurkan Islam dari dalam. Dan hari ini mereka buat benda yang sama. Kadang-kadang mereka hantar orang mereka masuk dalam organisasi Islam. Nampak macam orang Islam tapi pemikiran yang mereka bawa, ideologi yang mereka bawa, kefahaman yang mereka bawa jauh bersalahan dengan apa yang diajar oleh agama. Masuklah apa yang dinamakan sekular. Masuklah apa yang dinamakan liberal. Masuklah apa yang dinamakan pluralism. Ini semua ada ideologi ideologi yang bertentangan dan amat-amat bersalahan yang boleh menyesatkan dan menyelewengkan akidah orang Islam. Sama macam isu pluralism. Pluralism nak suruh menganggap semua agama sama. Semua agama sama kah? Semua agama sama ke? Kalau semua agama sama, baik dulu datang Nasrani-Nasrani daripada Najran zaman Nabi ini mereka datang 40 hingga 41 orang datang ke bumi Mekah bumi Madinah nak jumpa Nabi mereka nak berdebat dengan Nabi nak mendebat Nabi tentang isu ketuhanan Nabi Allah Isa alaihi salam nah abadnya bahawa Nabi Isa ini di sisi mereka ialah anak Tuhan di sisi kita orang Islam, Nabi Isa itu salah seorang Nabi dan Rasul. Dia itu adalah salah seorang hamba Allah. Pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul tak lebih daripada itu. Dan kita juga yakin menerusi hadis-hadis dan sabdaan Nabi bahawa Nabi Isa ni belum lagi wafat. Tapi diang, diangkat oleh Allah. Siapa yang cerita diangkat ni? Allah sendiri yang cerita dalam Quran. Lepas tu hadis Nabi juga cerita satu masa di akhir zaman dia akan turun balik. Kita beriman, kita percaya. Sebab Nabi, abang aku tu kat kita. Tapi dia percaya lebih jauh anak Tuhan. Sebenarnya berlaku benda ni tahun 325 Masihi selepas konsili persidangan Nisia yang pertama. di Gaza. atas arahan Maharaja Konstantin. Sebelum 325 Masihi, orang Nasrani dan Kristian tetap meyakini bahawa Isa cuma hamba Allah, Nabi dan Rasul. Jadi bila ini berlaku, kalaulah pendekatan pluralism itu betul sama, perlu atau tidak Nabi berdebat dalam soalnya? Kalau semua sama. Perlu atau tidak Nabi berdebat? Perlu atau tidak? Tak perlu. Baliklah. Kamu nak mendebat pasal apa? Pasal aku itu. Hak kami pun betul, hak kamu pun betul. Sama je kita semua. Baliklah. Tak payah berdebat. Kalau sama, sebab tak sama tu Nabi sanggup lawan debat tu. Sebab tak sama apa? Nak memperbetulkan kesilap fahaman mereka terhadap Nabi dan Rasul Allah yang bernama Isa tu lah. Kalau sama, ikut hanglah nak pegang apa, sama je. Debat tak akan terjadi sama seperti pemuka-pemuka Quraisy datang jumpa Nabi minta sailang bentuk ibadat tahun ni kami juga akan sembah Allah Tuhan kamu tahun depan kamu kena sembah berhala Tuhan kami tahun ketiga sembah Allah balik tahun keempat sembah berhala balik kita gilir tahun-tahun kalau agama ni sama Nabi terima tak? ok alright aku memang mengamalkan pluralism terima tahun ni sembah Allah tahun depan sembah berhala sebab apa? sama je Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi terima kalau kita tolak? Nabi tolak. Kalau tolak tu sama ke tak sama maksudnya? Tak sama lah. Mana sama sama Allah Maha Esa dengan sembah patung berhala? Jelas ayat terakhir sebut lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu aku agama aku tak sama. Dan bila tak sama, setengah orang bercakap konsep kebaikan. Ustaz, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, satu ni saya setuju. Semua agama memang mengajarkan kebaikan tak ada agama ajar kejahatan dan bila agama ajar kejahatan tu bukan agama memang ajaran agama kami ustaz kena rogol orang itu memang basic ajaran rukun agama kami rogol orang kena rompak bank kena pancung kepala orang yang ha, ni boleh kata agama tak guna ha, tu mengaruk tu saya bersetuju semua agama mengajarkan kebaikan tapi perspektif kebaikan itu sifat dia subjektif bagaimana anda memahami kebaikan bila kita sebut baik, umum semua orang boleh terima kebaikan. Tapi kebaikan pemahaman baik di sisi saya tentu berbeza dengan baik di sisi orang lain. Sekarang ni bila kita sebut secara umum, semua agama mengajarkan kebaikan, subjektifnya kebaikan, apa yang orang agama lain faham tentang istilah kebaikan, mungkin tak sama dengan konsep kebaikan yang difahami dalam agama kita. Bila sebut dalam agama kita, akidah kita ini baik kerana kita hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi akidah menyembah Tuhan Yang Maha Esa ada atau tidak dalam agama lain. Walaupun dia anggap sembah berhala itu baik di sisi dia, tapi adakah baik dia tu baik di sisi kita? Tidak dah kebaikan secara umum betul kita sebut tapi tapi tadi subjektif sangat kebaikan dari kacamata setiap pemeluk dan pengenuh agama tak sama bila saja bersalahan dengan asas fundamental dasar agama kita walaupun dia rasa sembah Tuhan tiga tu baik sembah berhala tu baik sembah dewa tu baik dia tetap tidak ada kebaikan pada perspektif pemahaman agama kita spy isu spy rata-rata makalah ialah filem-filem James Bond, The Saint, apa lagi Mission Impossible kan? walaupun bukan konteks agama konteks perang dingin, Cold War, perang antara negara dengan negara spy ni hantar spy ni, spy ni nak pergi berosak, nak pergi musnah ni biasa spy ni cerita lama mata-mata dan hari ni konsep spy ni ada lagi ke tak ada? ada lagi, dia tak pernah pedang. kadang-kadang datang ke satu tempat sebagai pelancong kita nampak macam pelancong bawa kamera di taman, di zoo negara belakang kita sama macam tadi, hak siang hari tunjuk lah kamu ni baik, hak malam tu, tik tik tik tik Bos maklumat hari ni, tik tik tik tik tik Esok pakai suap benda. Aman, eh, Taman Negara, Bukit Bendera, apa semua. Lepas tu hak malam tu, tik tik tik tik tik Hello, hello, maklumat baru, maklumat baru. Ada jadi pelancong, ada jadi fotografer, ada kerja jabatan kerajaan, kerja ni. Kita tak tahu. Dah berapa orang dah lepas berapa orang masuk. Sebab kelibat mereka seperti orang awam, sama seperti kita. Pakai berjukup, pakai kemah, nak dalam kita tak tahu. Sama macam zaman Rasulullah. Semua pakai apa? Ha, pakai serban contoh, pakai kopiah. Duk semayang Allahu Akbar sebenarnya nak rosakkan agama kita. Walaupun kita baca ni sirah Nabi, tapi pemaknaan iktibar tu tolong. Jangan statikan isu sejarah sebagai manfaat kisah sirah Nabi semata-mata tapi ambil pemaknaan tu sampai zaman kita. Ini cara kita berfikir tentang agama baru agama tak jadi beku agama tak jadi jumuk jumuk-jumuk juga sembilan suku dah kan lah.